السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم Minecraft لا تنسى ال like والاشتراك وال comment. وخليكم مع الفيديو يا جماعة اليوم نبني mob trap بس قبل ال mob trap نورجيكم هالشغلة في المونتاج خليكم مع الفيديو ويا جماعة شكرا على الميتين شكرا على الميتين مشترك وإن شاء الله الثلاثمية خليكم مع مونتاج المو بتراب بدنا نبني المو بتراب خليكم مع فيا شباب قبل ما نستعرض كل اشي سويناه في الفيديو اليوم اشتركوا في القناة قبل ما نستعرض والسلام clown of friends. Red balloons for your kids. Stick my two fingers. When I was coming up, I had to double up and tell these niggas buckle up before they ride. And they don't really wanna knuckle up. I hit them with the uppercut. I had these motherfuckers running for their lives. Unidentified trap when I'm flying past. I'm an alien standing. And if you look up in the sky, blow your mind back, push your eyes back to your iPad. I'm an Iraqi in suicide. When the bombs are loaded and your mind exploded in the wind, and you gon' sit down, repent. I was raised in a sword. Me and the it clown are friends. Red balloons for your kids. Stick my two. kisses on the dawn